La falsedad se vive día a día en un barrio. Este mundo está lleno de falsedad, solo los que se mueren son los reales. Mataron a mi hermano de falsedad, por eso ahora no creo en nadie, pero tampoco dejo de soñar, porque yo sé que algún día voy a llegar a esa meta que quiero alcanzar. A todos los que me ayudaron a ayudar, creo que ya se me hablando mal Que no sé cantar pero lo intento pana Porque la meta es llegar Dime qué haces tú solo pendiente de mamar Aterriza bobo en tu realidad Te lo digo yo que soy humilde y real No soy falso ni puga para tirarte a la borda Como hace aquella puga que nada le importa Hacer bicheteo por eso nada tiene nada le importa Dime tú qué lo que aporta Por estar pendiente de lo demás nada tiene nada aporta Camino solo con que cuando la espalda me quieran matar Conozco solo criminal, puta y a que le gustan y de creepy No me la creo Superman, hablándote claro me siento real Sé que el otro año voy a sonar, conciertos voy a llenar Nadie me llama ni conmigo quiere conversar Esperemos que siga con esa mitad, Cuando yo llegue en la mía quiero hablar Que desde que me hice famoso con nadie quiero hablar Lo primero te tiene que observar Porque cuando me viste abajo no me quisiste levantar ya hablando mal, hablo claro porque es mi realidad. Ahora todo para mí mudó, todo es real. Yo no estoy jugando, tampoco como para estar soñando. Lo vivo y sé que mi momento está llegando. Sé que mi momento está llegando. Sé que otro año voy a sonar, concierto voy a llenar. A mi hermano lo mataron por un de ideal. Así es la vida, está llena de tanta falsedad. Juega la vida está llena de falsedad.